jale ke tlo kgopela gore le sokologe le lebelele bagotsi ba lena o mole mongwe a sokologe a lebelele mogotsi ya gago o tlo botsa mogotsi wa gago ka phoofolo yeo wena o e ratago ge o fetsa o bo dire le modimo wa yone ra bona bana baka tšhelete o se kwa lebala gore ke rile ge ke dira le a gomolela ke re dimpho mogotse o kae motho a senang mogotse ke matlo ke rile ke tšhomi yaka bolelang ke le fa two minutes o le bolela ka o tee ge a fetša go bolela wa latenago le lebelele nna le matlo a ke re bana baka dumela matlo o kae matlou matlou ja ke dihlong ke manyaka go ba mogwera wa ka lehono aga kamogelo tla keno sese matlou tsena mola ka pele a kere dula mola go kamogelo sese dula mola go kamogelo kamogelo dumela o kae kamo aga nna ke tlo go botsa ka phoofolo yo ke e ratago ke rata mpša mpša ke dira modumo ge e dira modumo rre e ya gobole e re mpotse ya gago phoofolo o e ratago emang ke rile le lebelela nna le le lebelela nna le le kamogelo a re ko kamo a bolelele godimo le ya mo ko bana baka a bolelele godimo bolelele godimo kamo ka tse e dira modumo o mo bjang a re methele matsogo bolelaneng le le babedi go ba bana botsanang ka diphoofolo tseo le di ratang o ka nna ba tsena mo go bona ke tsena mo go bona sese